Fala galera, beleza? estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, calma aí, calma aí, calma aí que a câmera tá meio torta Aí, agora, hein cara, ai porra <laughs> Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vlog Bom, rapaziada, é um vlog misturado com um daily vlog Mano, vai, bora, cheguei o cotovelo de verdade Um vlog, é um daily vlog misturado com... Eita, um vlog misturado com um daily vlog Rapaziada, quer dizer, nem era pra ser um daily vlog de fato Era pra ser mais um, um videozinho mesmo Rapaziada, eu fui, eu fui andar de lanche esses dias e acabei, é, levei a GoPro junto pra se ter umas imagens boas aí, pra colocar no Daily Vlog e, e eu pensei assim, por que não fazer um mini clipe aí, que a galera deve, vai curtir mais, vai ficar um pouco mais profissional e um pouco mais da hora também. E, rapaziada, ficou muito da hora demais, até, até, até um, um negócio ali que a gente encontrou, eu estava nadando ali de boa e encontrei, acabei encontrando aí um, é, não encontrei, já sabia que tinha um navio ali afundado. E, mas eu mergulhei ali e consegui filmar um pouco. A câmera ficou um pouco suja porque como ali tava, tá, tava cheio de alga junto, é, fica perto das pedras, é cheio de alga e não dá pra ver muita coisa, tá ligado? Então ficou meio embaçado, mas na qualidade ficou boa do mesmo jeito. E é isso aí, rapaziada. Mano, tô tanto tempo sem gravar blog, sem gravar dele vlog, que é só gameplay no canal. Mas pra dar uma descontraída pra vocês aí, pra não ficar tão só gameplay, vou trazer um, um clipezinho pra você aí, que eu ia trazia desde, desde o início do canal. Então, fica com o clipe aí, deixa o like, se inscreve no canal e arruma 27 mil inscritos. Fui! Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness of all that Thank